नमस्कार दोस्तों welcome back to study for government services और आज मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूँ खेल कूद से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट टू पार्ट वन में मैंने 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे ये पार्ट टू है इसमें भी लगभग 70 क्वेश्चन होंगे और एक और पार्ट थ्री भी आएगा जिसमें भी लगभग सत्तर क्वेश्चन होंगे ये तीनों सीट्स अगर आप कर लेते हैं तो स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे तो आइए शुरू करते हैं पार्ट टू तो पहला क्वेश्चन है lawn tennis volleyball kabaddi badminton और खो खो इन खेल परिसर को क्या कहा जाता है कोर्ट क्रिकेट तथा रग्बी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है जी हाँ पिच क्रिकेट का आपको पता ही है पिच कहा जाता ही है लेकिन रग्बी एक फुटबॉल का एक पार्ट है एक मतलब वर्जन है फुटबॉल का उसको भी पिच कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बेसबॉल तथा खो खो कि प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं जी हाँ बेसबॉल और खो खो प्रत्येक पक्ष में नौ नौ खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं पंद्रह स्केटिंग का मुक्केबाजी खेल पेशर को क्या जाता है ring skating ring boxing ring याद करने के लिए बेहतर तरीका है ये देखते हैं निशा निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है तो जी हाँ इसको रेंज कहते हैं shooting range okay water polo और कबड्डी जी हाँ वाटर पोलो और कबड्डी में सात सात खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े बेबॉन स्टेडियम ये सब मुंबई में है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है जी हाँ आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं सिक्स ओके इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है पता ही है एसेज के एसेज जो होता है गेम एसेज कप जो क्रिकेट से रिलेटेड है ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो क्रिकेट इनसे आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है Canada okay Netaji stadium Sanjeet Singh stadium और ईडन गार्डन जी हाँ ये कोलकाता में है dead heat stand ditch stakes jockey और पीटर ये किस खेल से संबंधित है तो अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था डिच और जॉकी के बारे में और डेड हीट के बारे में तो ये तीनों जो है वो हॉर्स रेसिंग यानी कि घुड़ दौड़ से संबंधित है chinaman stroke popping crease hook तथा स्विंग किस खेल से संबंधित है क्रिकेट से एक और चीज़ जो संबंधित है क्रिकेट से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नाइट वॉचमैन जी हाँ एक वर्ड है नाइट वॉचमैन वो भी क्रिकेट से संबंधित है आगे बढ़ते हैं एजरा कप तथा राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है पोलो चलिए Santosh cup Durand cup Rovers cup DCM trophy Scissors cup किस खेल से संबंधित है फुटबॉल बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं पाँच पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं चार घुड़सवारी खेल परिसर को क्या कहलाता है एरिना जी हाँ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी और रग्बी एक फुटबॉल का पार्ट है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं पंद्रह खिलाड़ी होते हैं एक पार्ट एक पक्ष में ओके बाइचोंग बुटिया शिशिर घोष रोनाल्डो ये सब किस खेल से संबंधित है football Dhyanchand Dilip Tirkey Walker field Jogar Singh किस खेल से संबंधित है okay Deodhar trophy Irani trophy Ranji trophy C K Naidu trophy ये सब क्रिकेट से संबंधित है चलिए एक और हमारे जो क्वेश्चन देखते हैं बिशप गैम्बिट चेकमैट पॉन तथा ग्रैंड मास्टर ये किस खेल से संबंधित है तो अगर आपने मेरा पीछे भी पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने तो मैंने उसमें सा, ये सारे टर्म्स के बारे में बताया हुआ है आंसर होगा शतरंज बुल फाइटिंग जी हाँ बुल फाइटिंग किस खेल किस देश से रिलेटेड है तो है स्पेन आगे बढ़ते हैं बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन का राष्ट्रीय खेल किस देश का है जी हाँ बैडमिंटन मलेशिया का है लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं जी हाँ तो इसमें आप याद रखने के लिए देखिए सिंगल्स और डबल्स लॉन टेनिस में भी सिंगल्स एंड डबल्स होते हैं बैडमिंटन में भी सिंगल्स एंड डबल्स होते हैं तो यानी कि प्रत्येक पक्ष में एक खिलाड़ी भी हो सकता है यानी कि सिंगल्स और डबल्स यानी कि दो हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं जसपाल राणा अंजलि भागवत राजवर्धन सिंह राठौर अभिनव बिंद्रा ये किस खेल से संबंधित है तो जी हाँ शूटिंग निशानेबाजी से Uber cup Sudirman cup Thomas cup Konica cup ये किस खेल से संबंधित है तो जी हाँ बैडमिंटन बताते चले ये थॉमस कप जो है ये मेन यानी कि मर्दों के लिए है और उबेर कप जो है वो आपके वुमेन के लिए है आगे बढ़ते हैं सानिया मिर्जा रोजर फेडर लियंडर पेज तथा महेश भूपति किस खेल से संबंधित है जी हाँ ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस में भी कौन सा लॉन टेनिस चलिए गीत सेठी एंड पंकज आडवाणी ये स्नूकर्स सॉरी बिलियर्ड्स बिलियर्ड से संबंधित है अब देखते हैं कि रशिया का कौन सा राष्ट्रीय खेल है जापान का कौन सा है और चीन का कौन है तो रसिया का राष्ट्रीय खेल है चेस जापान का जूडो और चाइना का टेबल टेनिस आगे बढ़ते हैं क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है जी हाँ 22 गज यानी कि 20 मीटर आगे क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है चार फुट क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है लगभग एक ग्राम बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है आठ फुट आठ इंच क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया था जी हाँ एसेस कप की शुरुआत हुई थी इस दिन और यह है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ जी हाँ 1975 में हुआ लॉर्ड्स में लंदन में प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था तो विजेता था वेस्ट इंडीज और उप विजेता था इंग्लैंड क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है आईसीसी का गठन कब हुआ जी हाँ आईसीसी का गठन जो हुआ वो दुबई में हुआ 1909 में बीसीसीआई की स्थापना कब हुई 1928 में हुई बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ग्रेट गोबल थे भारत ने दो विश्व कप जीते हैं अब तो पहला 1983 में कपिल देव के अंतर्गत और 2011 में माननीय श्री महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता है प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे जी हाँ वेंकट राघवन थे टेस्ट क्रिकेट सभी दस विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी जिम लेकर ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम क्या था तो वो था प्रेसिडेंशियल कप ओके भारत के प्रथम क्रिकेट क्रिकेट कप्तान कौन थे सी के नायडू और ये प्रथम क्रिकेट कप्तान भी थे और प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान भी थे सी के नायडू उनके नाम पे आज ट्रॉफी भी चलती है सी के नायडू ट्रॉफी आगे बढ़ते हैं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है तो जी हाँ Salim Durrani man of the tournament पुरस्कार किस विश्व कप से शुरू हुआ 1992 से शुरू हुआ प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ 776 बीसी से शुरू हुआ था ये कटिंग एज किस किसकी आत्मकथा है ये जावेद मियादाद पाकिस्तान प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ जी हाँ यानी कि मॉडर्न ओलंपिक्स की बात कर रहा है ये तो ये हुआ था 1896 एथेंस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है जी हाँ लोसान स्विट्जरलैंड में आधुनिक ओलंपिक का जनक तथा ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है तो ये जाता है बैरन कुबर्टीन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई 1894 में हुई थी ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली कब 1913 में ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था 1920 ट्वेंटी एटवर्ट ओलंपिक में ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई एम्स्टर्डम में 1928 में महिलाओं को ओलंपिक खेल में भागीदारी कब दी गई जी हाँ सेकेंड ओलंपिक यानी 1900 हंड्रेड विश्व में दिया गया पेरिस से भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है मेरी लीला रो जी हाँ भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो और प्रथम खिलाड़ी महिला खिलाड़ी जिसने कोई भी ओलंपिक पद जीता वो मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी और वो महिला खिलाड़ी प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता तो वो थी आई थिंक चीटर लो थी चार्लोट कपूर जी चार्लोट कपूर थी वो आगे बढ़ते हैं ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पे है जी हाँ ये जिंदवा में है स्विट्जरलैंड में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जैसा बताया गया चार्लोट कपूर ओलंपिक में प्रथम महिला जो कोई भी पदक हासिल की वो कर्णम महेश्वरी आगे बढ़ते हैं ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मलेश्वरी प्रथम शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक कब शुरू किए गए थे 1924 में प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे 776 में ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है जी हाँ वो है सिटमस ऑल्टियस एंड फॉर्टियस ओलंपिक खेलों में प्रयुक्त ध्वज रंग सफ़ेद पर स्थित पांच रंगीन छल्ले दर्शाते हैं फाइव कॉन्टिनेंट्स को वो आप देखते हैं फाइव रिंग्स होते हैं फाइव रिंग्स वो आपको फाइव कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं अब इसमें भी बताते हैं कि कौन सा कलर किस तरह का किस कॉन्टिनेंट को बताता है वो भी देख लीजिए तो पीला और नीला जी हाँ पीला बताता है एशिया को और नीला बताता है यूरोप को काला बताता है अफ्रीका को और हरा बताता है ऑस्ट्रेलिया को और लाल जो है वो यूएसए को दर्शाता है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो वो हॉकी में थी रिलेटेड और उनका नाम है एन लैम्सडन ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पुरुष कौन सा है तो भारतीय पुरुष लियंडर पेस है टेनिस खेलते हैं वो सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था 1928 एम्स्टर्डम में जी हाँ हॉकी में मिला था और इस समय के कप्तान कौन थे जी हाँ तो वो झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा थे ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1928 में जो हमारा हॉकी के कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे और एम्स्टरडम में ये खेल हो रहा था जिसमें world cup sorry gold medal मिला था भारत को राष्ट्रमंडल खेलों पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल की शुरुआत कब हुई जी हाँ तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से शुरू हुआ था हैमिल्टन कनाडा में पार्ट टू यहीं पे खत्म होता है अब लेकर के आएंगे पार्ट थ्री जिसमें और भी लगभग सेवेंटी क्वेश्चन होंगे उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो सीरीज़ होगा वो होगा कंप्यूटर पे बेस्ड यानी कंप्यूटर पे जितने भी एम की क्वेश्चन होंगे मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू